Bonjour Flora, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, la, si, sol, si. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note, sol, et puis c'est la même chose qu'on a appris pour le premier leçon, c'est-à-dire Première leçon, on a appris Sol, La, Si, Sol. Répétez la même chose. Sol, La, Si, Sol. OK C'est-à-dire, deux mesures répètent la même chose. On a appris Sol, La, Si, Sol. Répétez les quatre notes. Sol, La, Si, Sol. OK Maintenant, on va répéter pour cela cinq fois sol, la, si, sol, sol, la, si, sol. Très bien, première fois. Sol, la, si, sol, sol, la, si, sol. Deuxième fois. Sol, la, si, sol, sol, la, si, sol. Troisième fois. Sol, la, si retombe au sol. Sol, La, Si, Sol. Quatrième fois. Maintenant, pour la dernière fois. Sol, La, Si, Sol, Sol, La, Si, Sol. C'est très bien les enfants. Maintenant, pour terminer cette mesure, on ajoute la première note de la mesure suivante. C'est Attention, maintenant, c'est la main droite, elle vient sur le si avec le pouce. Vous voyez, c'est le pouce. Cela donne sol, la, si, sol. Maintenant, si. On saute juste une note et puis avec la main droite, on appuie sur le si, sol, la, si, sol. D'abord, on va répéter pour cela cinq fois. On y va. Sol, la, si, sol maintenant, droite. Très bien. Première fois. Deuxième fois. Sol, la, si, sol, si. Troisième fois. Sol, la,